लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई है इस सूची में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण तथा मुरली मनोहर जोशी का टिकट काट दिया गया है पार्टी ने अडवाणी का टिकट काटते हुए उनकी गांधीनगर सीट से अमित शाह को चुनाव मैदान में उतारा है नितिन गडकरी नागपुर से प्रत्याशी होंगे बिहार की सभी सत्रह सीटों पर भी फैसला हो गया है कुल मिलाकर जो उम्मीदवार घोषित किए गए उनमें वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे लखनऊ से राजनाथ सिंह अमेठी से स्मृति ईरानी मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान गाजियाबाद से वीके सिंह गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा मथुरा से हेमा मालिनी आगरा से एसपी सिंह बघेल उन्नाव से साक्षी महाराज बागपत सत्यपाल सिंह अलीगढ़ से सतीश गौतम एटा से राजवीर सिंह गाजीपुर से मनोज सिन्हा हरदोई से जयप्रकाश रावत मुरादाबाद से कुंवर सर्वेश सिंह फतेहपुर सिकरी राजकुमार चहल बंदायूं संगमित्रा मौर्य और इसके अलावा उत्तराखंड से जो टिकट दिए गए उनमें टिहरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी तीरथ सिंह रावत को गढ़वाल से टिकट दिया गया अल्मोड़ा से अजय टमटा नैनीताल से उधम सिंह नगर अजय भट्ट को टिकट दिया गया है हरिद्वार रमेश पोखरियाल निशंक छत्तीसगढ़ से जो टिकट घोषित किए गए उनमें सरगुजा से रेणुका सिंह रायगढ़ से गोमती सहाय जांजगीर चांपा से गुहाराम अजगले कांकेर से मोहन मंडावी राजस्थान से जो टिकट घोषित किए गए उनमें